кирпичти көтөрүп аны коюп жаткан адамды көрүп турабыз экинчи учурда көтөрүүдөн сырткары аны айлантууда кирпичтин ар кайсы чекити ар башка которулуш жасады кирпичти материалдык чекит катары санаган болбойт ошол эле дубалга бала майда таштарды койгондо биз анын өлчөмдөрү көтөрүлүү бийиктигинен аз экенин көрүүдөбүз демек ал таштарды материалдык чекит катары эсептесек болот